Salut! Astăzi este despre a criza. În dicționar este a tulbura, a manifesta violent, atenționat. Uite, Herbert George Wells, scriitor, spune așa. Criza de azi e gluma de mâine. Amintește-ți acum o criză pe care ai avut-o în trecut. O criză de nervi, o criză de existență. Nu e așa că e o glumă acum? Exact așa vor fi crizele de astăzi. Crizele de astăzi vor fi glumele de mâine. Te las cu asta. Ceau!